Turn up the outside La forma en la que pueda acelerar Yeah, así que aceleraré Lo malo evitaré y le evitaré Estoy flotando like plane No hay plan B ni plan C está perfecta en lo Ya no me importa nada Siempre haciendo lo que me gustaba Desde siempre mi familia me apoyaba Yeah, yeah Estoy yendo como un tuatara SSC Ya sé lo que tengo que hacer I said para mañana Prefiero aprovechar el tiempo y seguir la semana Es estar siempre al 100, siempre quiero estar bien Aunque a veces es difícil, pero ¿qué le vamos a hacer? Así que aceleraré, lo malo evitaré y le evitaré Estoy flotando like plane, no hay plan B